alaykum assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar adham blogger kanali mashadda obunachilari mana bugun biz nohiya shahri tuz jamoati paxtabod dehay mashinizatsiyada mana moshinalarni moykaga hali keldik va avtozapchast bizga kerakli nimalarni syomka qilamiz kanaldan uzoqlashmangizlar obuna bo'lib qo'yaveringizlar har kungi yangiliklarni bizning kanalimizda ko'rib qolaverasizlar sizlarga tavsiya etaman mana avtomoyka va avtozapchastlar qishida sotiladi arzon narxda videoni tomosha qilingizlar bitta layklarni mehnat qarashga bosib qo'yasizlar biz unaqada boshlaymiz mana ko'ryapsizlar moshinni lekin chotka qilib faqatdan puliga yarasha o'zi berganimiz o'n so'm lekin o'n so'm qarasha mana ko'ryapsizlar shompimlab turib mashinada jo'yapti просто havasimiz kelyapti mana ko'ryapsizlar azoblanishlar bemalol kelingizlar lekin moyka qilib chuvib ketaveringizlar sipinlargacha sipinlargacha mana juvilar ko'ryapsizlar shompinni o'zi bir o'n so'm turadi o'zlaringiz bilasizlar Kötte şampanlı güzel yaptım artık. Yolsuz sağlıkların çıkıp olarak değil. Olarak denizler adresiniz. Nasıl mezarsa mezarlıktan devam edelim. Yigirma karasha o'nsin olyapti lekin oshi bo'lsin mana ko'ryapsizlar 24 saat moyka ishlaydi bu yerda svet bo'lami bo'lmayi farqi yo'q bu yerda chunki dvijok ishlaydi qoidaviy dvijok bilan ishlayveradi svet o'chib qoldi deb kelmay jetmangizlar buning uchun bu yerda dvijok bilan qoidaviy ishlaydi kelaveringizlar kechasi kelasizlarmi kunduzi kelasizlarmi bemalol ular hep ishlayveradi hep mashinalarni juvib jaltillatib ketaveramiz ob havomiz juda zo'r mana bugun 25 grad issiq 7 mart sanasida sizlar bilan ko'rishib keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lingizlar salomat bo'lingizlar obuna bo'lishni unutmangizlar layklarni gumildatib bosamiz ko'ryapsizlar aziz obunachilar mana moyka ishlayapti qoidada yigirma to'rt soat ishlaydi bu yerda moyka svet o'chib qolsa ham debuchak bilan ishlaydi mana bitta emas ikkita moshin mana ko'ryapsizlar mana bittasi pelisosda bittasi moykada mana zapchastlarga keladigan bo'lsak mana istagan zapchastlar bor motorlarni ko'ryapsizlar manakay opel zafira ashka berka deysizmi qanday qilib bo'lsa zapchastlar bor hmm. ro'labay kalanka ro'labay kalanka qancha dedingiz ro'labay kalanka prostoygacha bir ming besh yuz so'm orqan bo'ladi ha bir ming besh yuz so'm Nomeringizni aytib o'ting Mirolboy. 907 907 93 38 38 03 raqamiga telefon qilasizlar. Bem WhatsApp, Imo hammasi. Ha, Imo, WhatsApp hamma nomer bor ekan. Voy, bir deysizlarmi? Mana zapchastlar bor, arzon narxda. Adresimiz Mashinazasiya. Nohiya shahri jamoati. Jamoati Paxtabod, Nohiya. Jamoati Paxtabod, Dehqay. mashina bo'ldi bo'ldi mana bu zapчасть nosas deysiz mana bu istagan zapчастьlaringiz bor traktor zapчастьlari ham bor ekan mana aka ko'ryapsizlar mana balonlar bor ekan mana aka mana bu yerda kolsa deysizmi mashinani kolsa motor qilaman deysizmi nima qilaman desalar zapçaslar var abone açılar. arzon narxda mana balonlar bor mana ko'ryapsizlar mana bu tarafimiz mana zapravka mana aka ko'ryapsizlar bu hani akamizning ismi nurola deydi mana aka sizler obunachilar bemalol kelingizlar savdo qilib har bitta mana o'zim ham mana shu yerim zapchast olib remont qilib tushiribman shu normal narxda zapchastlar bor keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar omon bo'linglar bitta bitta layklarni bosib qo'yasizlar mana bir jumlalar ham bor